hello everyone the NSC trader में आप सबका स्वागत है ये वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेरा जून महीने का परफॉर्मेंस कैसा रहा ये जून महीने ख़त्म होने के बाद मेरा अकाउंट बन चुका है fifteen thousand ninety five rupees में और देखते हैं परफॉर्मेंस तो पिछले महीने 13,600 हुआ था और इस महीने ये बन चुका है 15,095 तो मेरा सिर्फ 10 परसेंट ही गेन हुआ ये मेरा टारगेट इस महीने का जो मंथ का टारगेट था वो 16,800 था वो हो नहीं पाया और जो हर महीने 50 परसेंट लेने का जो टारगेट था वो भी नहीं हुआ तो ये सिर्फ सेबी के जो नए मार्जिन रूल्स निकले हैं जहाँ पे मार्जिन कम कर दिया गया है सो तो उसी का इफेक्ट गिर रहा है थोड़ा तो बहुत मेरे ट्रेड्स में मेरे परफॉर्मेंस में वो इफेक्ट पड़ रहा है बट कोई बात नहीं ऐसे धीरे धीरे से हम लोग बनाएंगे तो ये मेरा एक साल में करने का जो टारगेट था वो शायद से बढ़ सकता है एक साल से ज़्यादा हो सकता है कोई बात नहीं ऐसे धीरे धीरे से पैसा बनाते रहेंगे अकाउंट को बड़ा करते रहेंगे जैसे कि बूंद बूंद से नदी बनता है तो चलिए दो देखते हैं अभी अम, मैंने सिर्फ चार ही ट्रेज लिए थे इस महीने में जून महीने में वो थे भारतीय Airtel G I C R E I T C और एम जी एल और मेरा प्रॉफिट हुआ वन थाउजेंड एट हंड्रेड ये टैक्सेस एंड ब्रोकरेज कट हो के टोटल मुझे मिला one thousand four hundred sixty two बस यही कहना था देखते रहने के लिए धन्यवाद